Bienvenue dans les vidéos du MOOC 10. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'e-portfolio. Alors le vous allez voir que ça ressemble pas mal à une page LinkedIn et c'est pas par hasard puisque le portfolio a des fonctions très similaires à celles d'une page LinkedIn. tout d'abord, ici vous avez votre numéro personnel, votre URL. C'est un numéro personnel à vie comme le portfolio. Donc le portfolio vous appartient, même quand la formation est terminée, vous conservez l'e-portfolio et vous pouvez l'utiliser pour d'autres formations. Vous pouvez aussi l'utiliser pour montrer à un futur employeur vos compétences et votre expérience, et notamment votre expérience au sein du MOOC. Alors ici, vous voyez expérience et centre d'intérêt. Donc ce sont des mots-clés que vous tapez et vous voyez qu'en face de certains de ces mots-clés, il y a des petits personnages et un nombre. Eh bien, ça veut dire que par exemple, pour public speaking, prendre la parole en public, et eh bien, il y a 28 personnes qui partagent cette compétence. Par contre, il y a des compétences où vous voyez qu'il n'y a pas grand monde, donc euh, celles qui sont en noir, ça veut dire que Personne ne les a encore partagés. Alors ce sont des mots-clés, ça veut dire que si je tape, je clique par exemple sur Writing Books, écrire des livres, eh bien ça va m'amener sur une section du portfolio, effectivement, je parle des livres auxquels j'ai collaboré ou que j'ai co-rédigé. Et eh bien pour retourner à l'e-portfolio complet, je clique ici. Alors, dans ce e-portfolio, qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver différentes sections. Alors ces sections, vous pouvez les déplacer. Vous n'êtes pas obligé de les conserver là où elles se trouvent. Et alors, pour les éditer, pour les modifier, et vous voyez qu'en passant votre souris sur la zone, il y a un bouton éditer qui apparaît. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir modifier le contenu de votre section. Donc la première ici, c'est quelques données, quelques détails à propos de vous. Et puis il y a les recommandations et compliments. Si vous recherchez de l'emploi, c'est peut-être très important puisque ce sont des recommandations ou des compliments qui peuvent venir de vos instructeurs, de vos formateurs ou bien de vos collègues, etc. Vous pouvez également leur donner des compliments et vous pouvez, ici, vous avez à chaque fois un lien qui vous renvoie vers leur portfolio. Donc vous pouvez voir les détails de la personne qui vous a recommandé. Alors les badges, les badges c'est aussi important, ce sont des preuves d'accomplissement. Par exemple ici, j'ai reçu deux badges de meilleurs participants à, à, deux cours. Alors ces badges sont conservés dans votre euh, e-portfolio. Et puis vous allez voir que si vous passez votre souris ici, vous avez un petit icône partage. Donc vous pouvez partager vos badges sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, par email, par lien, mais aussi sur Mozilla Open Badge, qui est un système international de badges qui sont reconnus par la plupart des universités et des institutions académiques. Donc ces badges sont aussi des preuves, des témoignages de ce que vous avez accompli lors du MOOC. Dans cette section, vous pouvez stocker des documents, comme euh, ici j'ai mis mon CV en français, euh, j'ai mis quelques dépliants sur le, course networking par exemple, mais j'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre par exemple euh, un certificat que j'ai obtenu ailleurs ou bien des documents par rapport à mon association. Si vous êtes responsable d'une association d'enfants 10 par exemple, mais eh vous pouvez très bien stocker vos documents ici dans des, des dépliants, des affiches ou des documents explicatifs, etc. En dessous, vous avez ce qu'on appelle les cartes résumées. Alors ces cartes résumées, ici par exemple c'est sur les conférences, voilà sur les publications, donc les, quelques livres que j'ai publiés ou les articles que j'ai publiés, des traductions que j'ai réalisées. Alors si vous cliquez sur une carte, par exemple j'ai cliqué sur la carte conférence, ça va m'amener directement à la série de conférences que j'ai pu donner ces dernières années. Et puis ici les publications, mais les articles et les livres auxquels j'ai pu collaborer, des traductions, etc. Donc là c'est absolument libre. À vous de choisir qu'est-ce que vous voulez montrer euh, au public et à ce moment-là de remplir en fonction de vos objectifs. Alors ici plus bas vous avez la section Trouvez-moi, eh bien c'est là où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, donc euh, entrez votre adresse LinkedIn, Twitter, Facebook si vous voulez qu'on vous trouve là. Si vous avez des sites web ou des blogs, vous pouvez également les ajouter ici. Alors en dessous, vous avez les personnes que vous suivez, donc vous pouvez toujours suivre euh, les personnes si vous allez sur le d'un autre participant, euh, par exemple chez mon ami Pierre Mongin, voilà, je le suis. Ça veut dire que c'est exactement comme sur Facebook, je peux décider de suivre quelqu'un, c'est-à-dire de m'abonner à son e-portfolio. Et ici, dans la section engagements sociaux, eh bien, il y a moi, et puis il y a d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger ces derniers mois ou ces dernières semaines. Voilà, abonnés, ce sont les personnes qui vous suivent. Donc vous voyez qu'ici j'ai Cédric, j'ai Ali, j'ai Osama. Alors en dessous de votre e-portfolio, vous pouvez aussi ajouter des billets que vous avez publiés sur le course networking. Alors pourquoi ajouter des billets que vous avez publiés Eh bien c'est une preuve supplémentaire de votre activité pendant le MOOC. Quand nous vous demandons d'écrire des billets, d'échanger avec les autres, vous pouvez décider d'afficher certains de ces billets ici dans votre e-portfolio parce que vous considérez que ce sont des billets intéressants et qu'ils apportent une plus-value euh, à votre CV puisque votre portfolio finalement ce n'est jamais qu'un CV en ligne.